затем я вам расскажу, где искать работодателя, я хочу одну вещь такую рассказать. На самом деле сейчас очень большая проблема с хорошими фрилансерами. Ну, это реально так. Это может быть немножко грустная картина, но я как постоянный заказчик вам могу сказать, что реально проблема сейчас. Да, это очень большая э, конкуренция. Ну, а хороших мало. Фрилансеров самих много, но профессионалов мало абсолютно. Смотри, а, есть такая проблема, как безответственность. Да? да? Это знаешь, как берут задание, да, я сделаю, классно, и ты пропал. Ты, подам, допустим, ты, как я, как заказчик, я завела деньги в систему, я ему отдала задание, пока они вернутся, столько времени теряю. И вот, вот это, такой, знаете, очень тонкий момент выстраивания отношений с заказчиками, если вы хотите с ними долго и плодотворно работать то нельзя вот так вот поступать. То есть нужно быть гиперответственным в своей работе вообще к тому, что вы делаете. Давайте поговорим про то, где искать работодателей. Я хочу еще, чтобы у вас был небольшой такой мозговой штурм. Вы, кстати, устали? Нет? Нет. Нет? Нормально все? А, давайте немножко мозговой штурм устроим. Вот я вам показала один способ биржи. Где еще можно? Как думаете? Знакомые. Знакомые вам нас порекомендовали. У меня лично знакомого посоветовал мне э, женщина, которая занимается ребенком, я ну, там, все сделала. Она потом мне от нее какой человек. Рекомендации выбора, да? Я сейчас нужно мне резюме набрать от независимого специалиста. Да, резюме. Резюме. Еще. Простые сайты работают. Угу. Що? Где искать работодателя? По формам еще, да. Где? По формам? Угу. Нет, меня при подписка практически на все сайты. Мне поступает... На все сайты подписано, да? Поступает на почту, что там требуется заказчик. Ага. Я удаленно работаю. Понятно. Так, еще? Так, хорошо. Пусть они сами рассмотрят. Можно искать как обычную работу? Вот вы когда вот, офлайновую работу ищете, куда идете? Сайты, да? По поиску работы. Можно там искать удаленную работу? Пишешь там системный администратор, тебе на почту приходит, приходите в KFC. Да, хорошо. Где еще? Еще идеи. Реклама, газеты, да? А можно вести свой блог или сайт, где ты будешь рассказывать о том, что ты умеешь и как классно ты это делаешь? Да. То есть ты можешь, по сути, замутить свой сайт, да, и начать делать. Да. Что еще? Все называли? <laughs> Так. А можно вообще вот в своем городе найти? Можно заказчика? Да. Как? Как? На местных. Также помощь. А позвонить можно ему? В смысле, позвонить либо написать письмо, вот если он, допустим, работает ну, в этом же городе, где и ты, ты берешь трубку, поднимаешь, говоришь, алло, я там. Мало кто так делает. Так позвоните, это же... Ну, Знаешь, почему мало у кого есть работа удаленная? Потому что мало кто так делает. Так, еще? Некоторые просто ходят, у меня есть знакомые, которая когда ищет работу, она прям приходит, она говорит, мне так проще. Человек сразу меня видит. Классный подход. Аудит сайта. Аудит сайта. Вот, э, знаете, я, я тут... Э, я вообще все привыкла делать через интернет. Билеты заказываю, все через интернет. Я тут пыталась заказать такси через интернет здесь в Тюмени. Вы не поверите, такие отвратительные сайты. Вот так, представляете, вы заходите на сайт, на какой-нибудь, и он постоянно прыгает, там какие-то ошибки, там какой-то фиговый дизайн, там, ну, просто вообще вот, ну, полный камеры Да. Это расскажу про приложение Рутов И в этом сейчас, смотри, Алена, да, да. интернет, и вообще круто все чувствуешь. Хорошо, спасибо. Не в этом сейчас, то есть если вы зашли на какой-то сайт и вы реально увидели там проблему, мы можем через аудит выйти на работодателя? То есть мы, мы же можем ему написать, сказать, дорогой товарищ, да, я могу вам помочь. Но ну, смотри, тут опять же такой вопрос о построении отношений с работодателем. Если ты ему просто напишешь, что у него сайт какашка, да, то как бы он может первое обидеться, а второе, может, он за него сотку заплатил, да, другому этому. Вот. А здесь очень тонкий момент выстраивания отношений, мы кстати, этому учим тоже. Но здесь надо просто правильно написать, потому что ты никогда не знаешь историю создания этого сайта. Кто такие заказчики? Что? услуги. Деньги заработать Заказчики? Да. у них бизнес? Да. Так. А бизнес обязательно онлайн или офлайн тоже да. может быть? Может быть, да? А если я, допустим, э, если я заказчик, у меня, не знаю, ресторан, какие, вот, что мне может понадобиться, где я буду искать фрилансера? Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер. Рассылку могу делать? Да, сайт могу себе сделать, приложение могу сделать, да? То есть, да, много на самом деле моментов, которые, которые могут... Ну, он мне опять не работает. <laughs> Вот, в общем, много моментов, да, которые можно прям заказывать. А еще могут быть руководители проектов, да, если это большая фирма, то у заказчика, заказчик может быть не хозяин, да, а менеджер проекта, например. Кому бюджет дали, сказали, давай делай. Ну да, он нанят просто. Да. <laughs> Да. Вот, то есть искать через знакомых, да, правильно сказали. Можно через аудит сайта, причем можно э, аудировать как рекламу, так тексты, воронку продаж, общий вид сайта и так далее. То есть это все можно аудировать в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Если я, например, копирайтер, я всегда на что смотрю? Я же не на дизайн смотрю, да, на тексты, потому что дизайн я исправлять не буду. Правильно? То есть каждый смотрит на свое и предлагает, то есть какие-то предложения, да? Никто не сказал, что можно искать напрямую. А почему нет? Представьте себе такую ситуацию, что а, вот у вас есть, например, какой-то интерес. А, давайте да. Ну, сейчас я вам одну фишку расскажу. Я обычно на курсах рассказываю. На настроение Как выбрать профессию себе реально? Вот так, да. Есть три момента. Первое, что умеете умеете ключевое слово делать лучше всего? Первый вопрос. Второй вопрос. Что? Ключевое слово любите? Делать лучше всего? И третий вопрос – это какой интерес? Например, Давайте, например, возьмем ну, абстрактного человека, либо кто хочет. Можем мы сейчас прям выбрать профессию. Кто хочет? Алена, ты давай. Я умею общаться с умею Умеет продавать, умеет общаться с людьми. Что любишь делать? Любит общаться с людьми. Ну, так, еще что? Что делать? Ну, какие-нибудь. Ну, вообще вот так в плане работы, что тебе вообще, что ты любишь делать? Ты общаться с людьми любишь, да? Ну, на самом деле нравится проводить такой, а нет, даже не проводить. Что-нибудь творческое, подыскивать книги, э, э, Интересные идеи искать для воплощения, да, каких-то, может быть, мероприятий, либо идеи? Да, очень много творческих идей, да, то есть, ну, там, анализ исполнительного типа творческого мероприятия, искать, допустим, исполнителей, которые будут передать эту идею, там, взаимодействовать да интересы какие в целом? Вообще целом? Вообще, вообще. Ну, знаешь, путешествия, интерес, а, активный да, спорт, конечно, там, да. кулинария, что? Путешествия, саморазвитие, книги, э, да, общение с друзьями. А? Общение с людьми. Да, общение с людьми. Ну, Слушай, а, танцы, плавание. Да, да. Все. А теперь давайте вопрос на засыпку. Кем она может работать в интернете? Дальше, еще кем? Личный она помощник. Она Личный помощник, да турагент, а. консультант. Видите уже сколько? А, Видишь, сколько для себя уже подготовили? А, администратор соцсетей, да. То есть, да. Видишь, Ален, да? То есть, если расписать вот это все, то вы можете для себя подобрать 2, 3, 4 прям профессии, которые можно осваивать, да, посмотреть заказы, взять, посмотреть, как это будет ну, в душе отражаться, и уже исходить из этого. Потому что, смотрите, я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. Вы нелюбимую работу, на которую ходить не хочется, вы без меня найдете. Ну, это, это правда. Я, я просто искренне верю в то, что удаленно можно реально работать с удовольствием. Я никогда не любила ходить в, в, на работу, реально. У этого всего есть побочный эффект, сейчас не могу устроиться никуда. И уже не заставишь. Ну все, видишь, все от тебя зависит. Ты либо занимаешься не тем, либо не делаешь ничего. Два момента. Ну, в смысле, что когда ты занимаешься тем, что тебя греет, тебя не надо мотивировать на то, чтобы ты нашел заказчика, пошел с ним там поработал, да? Ты Нет, просто я имею в виду работу вот такую, куда нужно ходить, там, А, да, да. Я да. не про то, что там вообще... Да. И это, понимаете, это вот такой момент, я реально, я очень хочу, чтобы вы выбрали себе вот именно то, что будет греть душу, и вы утром будете просыпаться, и вас будет переть от того, что у вас сегодня запланировано, и вы прям, ну, хотите это сделать. Кто хочет так работать? Конечно, я хочу так работать. Работа стала образом жизни, да? Да, да.